Sandra Wyn ydw i. Fi ceis i fenni yn yr ogledd ac yn byw yn uh, ffyn yn groiw, pentre bach, am, wel, cyn i mi mynd i prifysgol, dweud y gwir. Mae fy rieni yn siarad Cymraeg, ond dyn nhw ddim yn dysgu y plant i siarad. Mi eis i i ysgol Saesneg gyda rei dosbarthau Cymraeg, ond ddim lot o gwbl i dweud y gwir. Ond, Roedd yr ysgol yn cymryd rhan mewn yr Eisteddfod yr Urdd. A fel pawb rwy'n meddwl, dwi'n gallu cofio cerdd rydyn ni'n wedi dysgu hw, blynyddoedd, blynyddoedd yn ôl yn y, yn y chwedegau. A dyma hi, pa eisiau dim hapusach gan Waldo Williams. Pa eisiau dim hapusach na byd yr aderyn bach – byd o hedfan a chani a hwylio toc i gael tŷ. Gosod y tŷ ar gesail, heb do ond wyneb y dail. Wyau glws yn y mwswm, wyau drew yn llond y rhwm. Torri'r plisg da twrw'r plant, does obyth y daw ceigiant. A nawr dwi di anghofio, ond dyna'r dyn fath o peth rydyn ni'n gwneud yn yr ysgol, ond heb dysgu yr iaith i defnyddio hi, Ond ar ôl gweithio mewn Loegr ar yr Alban am rai blynyddoedd ar ôl prifysgol, dwi'n dod, roed ni'n dod yn ôl i gweithio yma yn y, yn y, yn y gogledd a dros Gymru i gyd i ddeud y gwir. Uh, ac felly mae'n rhaid i mi dysgu'r iaith. So mi eisi i i'r cwrs pan a dosbarthau nos a, wel nawr, dwi ddim yn hollol rigol, dwi dal yn ddysgu ond dwi'n gallu defnyddio yr iaith a dwi'n hapus fod yr iaith yn parhau a dwi eisiau gwneud fy, fy rhan yn fod yn siŵr mae'r uh, mae Cymraeg yn dal yn fynd am blynyddoedd i, i ddod. Diolch yn fawr.